Barcelona és en bona mesura ja una ciutat digital i el repte que tenim nosaltres és doncs, posar aquesta condició de ciutat capdavantera en matèria tecnològica doncs, al servei de tota la ciutadania. El que estem plantejant a partir del Pla Barcelona Digital és crear aliances no? amb tot aquest sector per potenciar-lo i per poder lluitar contra aquesta escletxa.